ооба табабыз издеп атабыз байке саламатсызбы саламатчылык кечиресиз байке эмне болду карындашым эмне болду тынччылыкпы мен сумкамды бирөө жууп качып кетип қалды, байке каяктан эмне өңүтүсүн байкап калдыңызбы мындай жок өңүтүсүн көрө албай калдым байке бирок точно тата байке точно Неге тата ой байке тата улан маска маскасы бар байке ооба қарындашы мен бетінде маскасы бардың бар эле татаулан боло берсем кандай болуп калат анда ал ой байке жол қашып кетіп қалғаннан кейін мына тоқтап турупчу капа болбо қарындаш деп қоймады ғой байке татаулан байке татаулан да демек татаулан ооба татаулан кармайбыз кармайбыз қайсы жерден болды эле мына тет жерден тет жерден бара бараткан тет жерин қашып качып кетти бирок ал ал экен колуңузду эмне мынтип алгансыз анда байке дарбұзымды да алып қашып кетіп қалып тұр шүмшік десе бас байке батыр басыңыз қызды байке қайсы жақтан қарайды иә. Алло алло айгерим ал каяка барып эс алгың келип атат айтчы кана көлдүн жээгиндеби деңиздин боюнда пляждабы же болбосо тоонун арасында арчанын жытын жыттап жайлоонун абасын жыттап эс алгың келип атабы айтчы каякта эс алгың келип атат а койчу койчу эмне путевка алдыңбы есің бар эле оюң бар эле путевка экен да каякта путевка мен освежитель воздуха алып атам кандайынан алайын дейм тиги аттың көңүнөн жок бекен аттың көңүнөн түшүнүктүү келиңиз эмне менен келдиңиз эмне боюнча сурайын дедиңиз эле байке күйөөм жоголуп кетти тапканга жардам берип коюңуздарчы пожалуйста канча болду жоголуп кеткен он күндөй болуп калды чоңусу эмне он күнгө чейин эртерээк келсе болбойт беле э мындай бир эки күн болгондо эле мындай башында эле келсе болбойбу э жок аны издебейт деле болчумун просто бүгүн эртең айлык алат да ошого таап берип коюңуздарчы эми айлык алабы табабыз табабыз анда так канча алат эмнени канча алат а жок неме аты жөнү ким ай чоңыз! ай чоңыз! мен үчүнчү жолу сурап атам чай берип коюңузчу мага чай берип коюңузчу мен тура берем мен ушул жерде күтүп ай чоң жигит угуп атам өзүң айтпай атпайсыңбы кандай чай экенин индиянын чайы бар кытайдын чайы бар россиянын чайы бар кандайынан берейин айтпайсыңбы э мага айырмасы канча мен ал чай менен сүйлөшмөк белем бере бериңиздер болуңузу мен шашып атам азыр сиз өз көзүңүз менен көргөн билген нерселерди гана айтасыз макулбу бирөөдөн уккан нерселерди айтпайсыз макулбу азыр а мен видеого тартып алам сизди азыр кана э, качан төрөлгөнсүз каякта төрөлгөнсүз эмнеге төрөлгөнсүз баштай берсеңиз болот билбейм баке эмнеге билбейсиң мен төрөлүп атканда өз көзүм менен көргөн эмесмин да байке ошон үчүн билбейм қарындаш мындай да сен азыр жалған көрсөтмө беріп отқаның үшін алдыда эмне күтүп атканын билесиң да ооба билем о жакшы билет экенсиз кана айтчы эмне күтүп атат беш миң сом жок байке күткөн жок жок билбейм байке билбейт болчумун жок өзү айгерим саматова деген сизби өзү ооба жоқ байке әзір мен емес негізі мен так жүріңіз көрсөтіңіз алдыда қайсы жерде ол деле окуя башкысы кана мына динара егел қандай өзің. о балық қаншадан балық саған бекерілі. документтері бар ма балықтың не балықтардың өліп қалғандығы туралы справка ғой бар көрсетейін ба жоқ жөнін Қалбаса колбаса қалбаса колбаса халал ба колбаса халал о самсы қалал самсы халал ба ола халал о жұмыртқашы жұмыртқа халал ооба халал Теке, кошунамдын корозу менен менин тоогум экөө никелешип экөөнүн ак сөөсүнүн ортосунан жаралган жумуртка коркупой ала бер бешти салчаны е ақырын ақырын ақырын ақырын ақырын жатсаң мындай ақырын ой ойбек жүрек түсірмеші е ақырын ақырын е берірек тұрсаң май шашырап деп тұз тұз құйып кетсем не болады астын нелі болтасың, эми элементарно жұмыртқа урганды билбейт деп атасың ба күйүп баратат батыра аралаштырсаң мындай болды болдучу кандай болот экен мен дағы машина айдап бара жатқанда сен шүнтіп тосқол бола бересің ғой абайла абайла мына жерде шұқыр бар екен абайла нұрбек ал машина сен жолда бара жатқан боласың е бар жүр өзіңдікін бербейді екенсің е абай абайла тамаша